Batu kalau budak-budak kalau dia main tengah garik main tanah mak dia tengah awal eh. Naik ah garik dah. Ini naik ah. Dah pasal lembuk. Ayah dia Mandi! Budak rapok ni. <laughs> Ha tak? Betul. Ha, betul. Ayah. Nah. Pas piku mozek, rapang lembuk, duduk di rumah. Ayah buah anak. Betul tak? Ha, pasal dia orang lembuk. Ni laki ayah buah, <laughs> Jadi payah nak tidur lah. laki kat dia gagah kapu kapu kapu kapu <laughs> kapu ah baby gitu kepuh <laughs> dah nak tidur kan ya eh?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 Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ar-ramadhan Sebentar lagi kita akan menuju ke bulan Ramadhan Semoga kita termasuk saya dan juga kawan-kawan semua ini Disampaikan usia kita kepada bulan Ramadhan Masya Allah Dimana bulan Ramadhan ini sangat-sangat istimewa sekali buat kita semua ya guys ya Iya kan? Karena Ramadan, Masya Allah Banyak sekali istilahnya ibadah-ibadah Banyak sekali pahala-pahala di sana Allahu Akbar Semoga kita termasuk orang-orang Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kepada bulan Ramadan esok Amin, amin ya Rabbal Alamin Dan oke okay guys, di video kali ini Kita akan mereaction sebuah video Daripada Ustadz Azhar Idrus lagi ya Keistimewaan wanita Banyak sekali istilahnya kita terkadang tidak tahu Betapa istimewanya khususnya wanita ini guys ya karena kenapa wanita kalau kita sudah berkeluarga itu yang istilahnya merawat dan juga istilahnya memberikan pendidikan juga kepada anak-anak kita dan juga istilahnya dalam keseharian kita ya istilahnya dalam kehidupan ya memasak bersih-bersih dan lain sebagainya itu banyak dilakukan oleh wanita sedangkan kita pria terkadang istilahnya sibuk dengan pekerjaan kita seperti itu ya kan nah itu adalah tugas dia diantara kita berdua seperti itu tugas diantara suami istri ya yang laki-laki bekerja yang perempuan juga istilahnya menjaga rumah ya kan merawat anak mendidik anak dan lain sebagainya nah di sini guys pembahasan daripada Ustadz Azhar Idrus yaitu keistimewaan wanita nah langsung saja kita play videonya let's go eh? ah. Ah. sebut nak madu marilah dulu <laughs> ah. Jadi keistimewaan manusia ni dia dua. Pertama laki-laki, kedua perempuan. Okey. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey. Faham tak lagi? Ada kelebihan. Nah, ada tanggungjawab masing-masing. Nah, ha, repuang benda kelebihan dia. Dia melahirkan anak. Betul. Hebatnya repuang ni, dialah yang melahirkan para nabi dan para rasul. Allah. Hebat orang lelaki tak ada melahirkan para rasul. Nampak tak? Rupuan yang melahirkan Nabi Yusuf Betul tak? Rupuan yang melahirkan Nabi Musa ah. Rupuan yang melahirkan Nabi Zulkifli Rupuan yang melahirkan semua Nabi, semua Rasul Nak? Itu ha, kebatan orang perempuan Nek? Haa Batulah Allah aturkan tugas Nek? Orang perempuan itu lembut laki-laki itu kerah Tak? Haa Tapi kita balik Perempuan kerah laki lembut Nah, patut perempuan itu lembut, laki itu kerah. Kerah dan lembut jadilah aman rumah tangga. Lembut dua-dua balik awal. Kerah belaka tembok lari anak. Bawa tamu duduk tahu rumah anak, kerah belaka. Nah, ha, hati comel dah. Lelaki kerah, tegah, bekeng, pongoh, lelaki. Puang, pengasih. Dah, lembut, ne, mudah tersentuh. Ha, tu puang, Ne, ha, tu istimewa ni. Lepas tu kalau budak-budak kalau dia main tengah garik main tanah mak dia tu awal eh. Naik ah garik dah. Ini naik ah. Dah pasal lembuk. Ayah lelik. Mandi! Duduk rapok ni. <laughs> Ha tak? Betul. Ha, tu ayah. Nak? Ha mandi. Apa isi dia banyak gigi-gigi. <laughs> Takut kaya. Nah, ah, Macam medok. Laki-laki gagah cari kerja, cari duit, cari harta dan sebagainya. Noreh, khabak pokok, gali lubang, bawa ke pas peku mozek, lopang lembut, duduk di rumah. Ayam buah anak. Tahu tak? Ha, masa dia kan lembut. Ni laki ayam buah. <laughs> Jadi payah nak tidur lah. Ha? Eh. Lelaki kat dia gagah. Kepuh, kepuh, kepuh, kepuh, kepuh, kepuh. <laughs> Ah, baby gitu. Kepuh, kepuh. <laughs> nak tidur kan eh? Nah, betul tak? Ah, lepuang ah, mana bau ayam buah anak perempuan. Neh, pasal dia lembut. Eh, la ilaha illallah. Nah, ha, kalau ni lagu baru ha. Bila teringat tentang dirimu ha. Mengalir air mataku ha. <laughs> Lagu ni nah, siapa ha, itu? lembut Nah, ha, lagi benda lagi rapuan. Dia comel. Orang lelaki dia muka kerasan gitu. Ha, ha, jadi dia comel, dia akan menyebabkan suami yang keletihan tengok muka dia hilang letih. Batu Nabi kata al mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarraka. Isteri yang salehah kau balik ke rumah, kau pandang saja mukanya sudah menyebabkan kamu rasa bahagia. Nampak? Ha. Kita cari makan lelah gitu gini gini ni. Dia tukang masuk di rumah. Daya nak fikir dah. Nak? Dia tukang masuk, tukang siang ikan, tukang hidang. Nak? Sesuai tak? Comel latin. Dua orang duduk dalam kerajaan kecil. Nama kerajaan rumah tangga. Rumah tangga. Nak? Ha. Ha. Lepas orang kena terima. Bukan awak hina duduk di rumah. Dah tu tugas yang mulia kerana profession suri rumah adalah profession umul mukminin isteri para nabi kita dulu betul tak ha kita duduk sahur nak berjalan neh ha cuma kita balik mudah tak bang sila makan senang dah kita letih ha ha duduk kat usmi ikat mata letih sang nah bawa bank pukul satu pada rumah sila makan pak cari bawa tengok ada lauk ikan singgang oh Allah ikan singgang pula kita kata kemarin singgang ikan hari ini ikan singgang esok esok baru singgang ikan mula nah, <laughs> nak tahu kahwin kuning muka tu lelaki dah dah apalah mudah dah kita pergi kerja nak ginung pasal mozek dengong kau tujuh nak talak dah tak fikir basuh baju bini kita basuh lagi okay? kelebihan kau perempuan seorang perempuan dia pergi tanya Nabi dia wakil muslimat muslimat yang suruh tanya dia kata ya Rasulullah kita ni nak minta satu tarikh nak jumpa dengan Nabi muslimat ha, nak minta tarikh ni bila boleh nak buat benda ada nak tanya soalan dah ha, dia kata tak ya ha, tarikh-tarikh tanya selalu aku jawab kamu mungkin kebo ke dia apa ni kata okey wakil muslimat kata gini kita di musyarakat muslimat kawasan <laughs> muslimat negeri dong apa semua duk mikir orang lelaki ni banyak pahala pahala jihad pahala gali kubur pahala mayang jemaah pahala paduk kipayah banyak pahala mayang jemaah ah, banyak lelaki ya kita rupa pada duduk rumah je benda boleh kat kita ha? ha? jadi kita nak attack lagu mana Nabi kata ha bijak ni baru soalan bijak Nah, cerdik rupa ni. Neh. Ha, membalik muka begini, hak mana-mana perempuan walaupun duduk di rumah, dia berkhidmat untuk suami dan anak dia, pahala semua laki-laki padu kipayah boleh ke dia? Faham tak eh? Paling gali gubur boleh ke dia? Paling gali kubur, paling piko jenazah bawa bank mayat, bawa ambulans, pahala benda lagi. Mayat jemaah, pahala keluar berdakwah, pahala orang perang, musabar di rumah belia anak-anak dan musdiakan kemudahan untuk suami. Allah. Dapat sama. Adik tak lagi? Comel datang. Lepas tu apa? Utung. Nak duduk di rumah boleh pahala. Nah, tembok belacang boleh pahala, goreng ikan boleh pahala, kokonyo boleh pahala, giling kepoh boleh pahala. Cuma orang zaman dulu lebih banyak pahala. Mak kita ngetuk kita. Ah. Sebab apa? Pasal dia manual, pakai tangan. Ha, kita pakai mesin learning. Betul tak? Mak kita dulu nak masuk ngisi dagang, nak buat ni kuah kari, pergi beli dulu kedai luar kayu api. Ha tak? Seberkah tu lima riyal. Piko ni jembeng buat balik. Ha, apa ada rumah belah. Nampak? Belah takkan besar-besar gitu. Belah. Belah ubuh pula surah bawah api tu. Bawah tuku. Ha? Lepas ubuh dengan minyak gas pula. Ubuh dengan kertas sarabah pula. Tiup dengan ngepang pula. Ha? Hmm, hmm. Cabuk tu sini je putih. Oh ni hitam. <laughs> Nampak tak? Tahu tak? Pahala banyak tak? Allah Rabbi banyaknya pahala. Lening lah sikit lah pahala. Ketik. Tepi api. <laughs> Ketik. Tepi api. Nampak tak? Tepi api saja. Tak nanak. Teh saja. <laughs> Faham tak? Tu laki beli kedai. Faham? Ada ha, kurang dah pahala. Nah, ha, ah, sungguh tu itu itu kacing. Tok orang pun kita rasa gitu kok. Tok nyang kita itu ko tiga bangun dah. Tok nyang kita buat asid lemak, dia jual asid lemak. Ha, ko tiga bangun dah. Pukul 6.30 pas mai subuh siap dah buku. Faham? Ha, rajin. Patut awak makan anak cucu dia pula ah. Ha? Hak tengah hari ko 9 dia start. Dengan masuk dengan tu gini siap pula tengah hari dengan gula terung gula apa. Petang ada kuih pula petang. -petang. Allah. Nah, orang dulu-dulu mesti dia buat kuih. Malam nak boleh mi goreng, kuih tiau ada pula lah. Bini kita ada kita. Ada pagi beli ke <laughs> tengah hari saja. Tengah hari tu pun dah larut gitulah. Buat si goreng macam wajib. <laughs> Nikah 8000 belanja. Laki si buat si goreng, cebok si goreng. Boh dari pinggang laki dah atas si goreng. Lekat di sodek. <laughs> lala cokeh dengan kayu askering <laughs> berlebok jatuh si orang ada ha, <laughs> berapa ribu sanding ha nampak tak ha tu lah. dulu ni basuh baju sebeseng so kita bangun subuh tu duduk kat laga dah duduk itu itu duduk di laga dah pepah pula ah di birah kerek tu tak gaha di kayu waktu tiga segi tu ha ha sari sebeseng so sari sebeseng so Bini kita ni washing machine 14 kilo boleh masuk. Automatik. Ha. Ha 2000 setengah bayar cash. Kita buh baju dalam situ tepi tu. Minggu dah alih baju. Duduk gitu. Dah masuk pun dalam washing machine. Ha. Duduk tengok tu. Raja lawak. Anugerah juara lagu. Sengih depan <laughs> TV. Rapuan kau. Bodoh semua. deh Ha. <laughs> Tapi bukan sini lah. Ha. Kau marang <coughs> tu jadi ya atuk kita tu dia guna alat-alat gitu Nah, ni nak buat apa si kapik giling kacang betul tak batu giling tu kalau kepik kaki kepik kaki Nah, Ruh, ruh, ruh, ruh Nak goreng ikan, giling lada Bang, nak numi, giling bawang Betul tak? Betul ha, Bini kita, blender Ya yeah. Tank Sonic Ha, <laughs> tu lelaki nak makan sambal belacang pun seorang pada tumbuk boleh nak ah, buh kot lah blender tek dari <laughs> boleh belacang Nah, haa ah, sebab tu lah kita gitu dok gemuk ha betul walaupun boleh cucu lengang aluh tubuh sling pasal apa buat diri bini kita hari nikah je ya. kepeh perut ha molek pinggang tak tak dan anak tiga ni macam kek Sarawak bila ni <laughs> tak kuning ada hijau ada biru ya. ni tu anak baru dejah tiga Allah anak kucing duduk kat kaki mak tak nampak mak anak kucing ya. anak kucing mana mana ya lindung perut <laughs> tak nampak Sapa <laughs> belapih dah perut dah apa? Dah pakai tu tekak. Wasi masuk tekak. Dapur ketik ketik tak minggu kali nanok faham tak ha buat air ketik <laughs> kipas angin ketik dulu buat ke tangan cucu nak tidur ha eh ketik ketik ketik bapak lengang tiga <laughs> tahun nikah macam tiang surah kenapa <laughs> tak tiang nikah lain pula Allah tunggu ha jadi perut jadi buci lemak banyak masa apa kerja tak keruk ha tengah-tengah mandi bini ha. lah Sini anak kucing gambar. <laughs> dia apa tu? Jumpa dah anak kucing gambar. Dia celah perut. Ha, ha. Tiga minggu hilang. Astaga. Ha, Allahu Rabbi. Jadi kelebihan perempuan kalau nak guana pun, dialah permata yang melahirkan para nabi, para rasul. Huduh lagu mana pun perangai dialah juga yang memudahkan dalam kehidupan kita jangan marah lebih-lebih sangatlah ke dia Neh? tapi jangan lock sangat ke dia habis harta kita Nampak tak? Ha, jadi pada pada mata. Wallahu a'lam mudah-mudahan. Allah. Okey guys, sudah selesai videonya dan astagfirullah nanti memang betul lah ngakak betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini guys ya. Dan berkenaan dengan keistimewaan wanita ya betul sekali ya. Jadi kalau kita nak marah kepada wanita jangan terlalu keras, jangan terlalu apa ya teman-teman. difulkan seperti itu karena kenapa ya dia mau gimana pun ya mau bagaimanapun dia adalah istri kita dan dialah istilahnya yang merawat anak-anak kita dan juga melahirkan anak-anak kita Allahu Akbar dan sangat-sangat besar sekali pahala daripada perempuan ataupun wanita ya yang senantiasa berbakti kepada suaminya melayani suaminya Allahu Akbar sampai-sampai Nabi Muhammad saw ditanya seorang wanita ya kan karena wanita itu pahalanya sedikit tidak seperti laki-laki yang istilahnya banyak ada fardu kifayah ada bekerja yang keras seperti itu ada jihad fisabilillah dan lain sebagainya tapi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw, wanita juga akan mendapatkan apabila ya hidupnya untuk berbakti kepada suami dan juga merawat anak-anaknya Allahu akbar dan ah wanita yang solihah yang membuat kita bahagia, tentram dan nyaman di dalam keluarga kita. Allahu akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakinah, mawaddah warahmah dan dijadikan kita ya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang salehah seperti itu teman-teman. Karena kenapa kita senantiasa berdoa ya kepada Allah agar supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Begitu juga kita berdoa agar supaya kita ya seorang suami ataupun istri kita berdoa agar supaya hidup kita ya kan dalam kehidupan kita ini kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengerjakan amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadilah kita nanti orang-orang yang saleh senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.